hakuri ciwon ido sai dai hakuri ciwon ido sai dai hakuri masu bakin cikin sai dai ciwon ido sai dai hakuri sake ya zama guzirin rara kyale an ka sun fansa baki da bari sakon su da mai tabarma shi ke da guri ya mara rara jari ya zama a guri sakon su da mai tabarma ma ka zama kwanci muna wasu da ta ba a rarka sani gabana.

ido sai dai hakuri. Ciwon ido sai dai del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 karatu ya hada da cikar buwayar nan da ta danna dukan halittu kadarin ruhin da zai motsi yayin tashin matattu saukar saukar salatin sai ta kula coisa mais